Bu ulug' sahobaning sifatlaridan. Dunyodan zohidligi. Zohidlik degani dunyodan behojatlik degani. Moliki Dori aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 400 dinorni bir haftachaga soldi. Xizmatchisiga berdi-da, buni Abu Ubaydaning oldiga olib bor. Berib ayt, hojatlarga ishlatsin. Endi turib tur yonida. Nima qilar ekan? Ko'rib kel. Xizmatchi yigit bordi, Abu Ubaydan oldiga salom deb berdi va aytdi. Xalifa aytdi, mana buni o'zingizni hojatlaringizga ishlatar ekansiz abu bayda boyagi xaltadagi pulni oldida olloh mukofotlasin xalifani rahmat qilsin dedi man lam yashkurin nasa lam yashkurillah odamlarga shukur keltira olmagan ollohga ham shukur keltira olmaydi odamlarni yaxshiligini bilib ularga rahmat deyolmagan ollohni inomiga ham shukur keltira olmaydi odamlar bor alloh taolo bir hayriyatni beradi unga birovni sabab qilib qo'yadi haligi odam aytadiki olloh berdi menga hech kim buni hech kimga daxli yo'q buni deydi to'g'ri olloh berdi lekin shu odamni sabab qildi uni ham qadrini fazlini bilib qo'ygin ko'rganda minnatdorchilik bildirib qo'ygan olloh rozi bo'lsin deb qo'y mana abu bayda shu hadiyaga loyiq odam ammo xalifa bersa xalifadan olloh rozi bo'lsin deyapti demak odamlarga shukur keltira olmagan odam ollohga ham shukur keltira olmaydi abu bayda boyagi dinorlarning oldida xizmatchisini chaqirib turib mana buni olib falon falon falonchilarga olib tarqatib ket dedi hech narsa qolmadi oldi tarqatib yubordi boyagi xalifani xizmatchisi bu narsadan bu narsani ko'rgandan keyin xalifani oldiga qaytib borib aytdi bu ishni işte. xalifa yana bir xolta pul tayyorlab qo'ygan edi buni olib borib Muozimni jabalga berdi qarab tur nima qiladi xizmatchi bu molni olib mozim jabal uyiga bordi berdi va aytdi xalifa aytdi buni o'zingizni hojatingizga ishlatar ekansiz shu yerda o'zida mozim jabal xizmatchisini chaqirdida taqsimlashni boshladi taqsimlab bo'lib falonchini hovlisiga po'kinchini hovlisiga deb aytayotganida ayoli chiqib qoldi chiqib turib ey dedi biz ham miskinmiz bizga ham qoldiring dedi shu paytda ikki dinor oshib qolgan edi xoltalardan shu ikki dinorni oldida taqsim qilayotgan puldan ikki dinor oshib qolgan edi shu ikki dinorni o'zini ayoliga berdi e'tibor bering miskinmiz deyapti ya'ni zakot bermaydigan odam bu o'zi haq birinchi haqdor o'zi edi lekin dunyodan behojatligini ko'ringki qalbiga dunyo kirmaganligini ayoliga ikki dinorini berdi xalifa xizmatchisi kelib muozimni jabaldan ko'rganini aytganidan keyin ollohga hamda aytdi hamda aytdiki <clears throat> albatta ular bir birlariga o'xshagan birodardirlar dedi bir ikkinchisiga haqiqatdan birodar bo'lishiga loyiq insonlar edi xudojo'yligi adolat u kishini adolatiga bitta misol ikkita xotini bor edi adolatni qanday qoyim qilardi bilasizlar e, xotinni ikkita yoki uchta qilishligini bitta sharti adolatni qoyim qilishlik xotinlar o'rtasida astag'firullah فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا endi agar ular orasida ayollar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz bir ayolga uylaning yoki qo'l ostingizdagi cho'ri bilan kifoyalaning mana shu jabr zulmga o'tib ketmasligingizga yaqinroqdir bitta xotinini navbati bo'lgan kunda nariga xotinning uyiga borib qolsa suv ham ichmasdi shu yerda chunki bugungi kun nariye hatun duyuyor. suvni öşünü uyda ichishim kerak dedi ha nima da su ichib qo'ysa lekin ularni adolatga bo'lgan qarashi mana shunday bo'lgan shuning uchun birodarlar palapartış, kınır, qing'ir kılık qilib o'qilgan ming rakat namozdan ko'ra taqvo bilan parhezgarlik bilan o'qigan ikki rakat namoz afzal qaytaraman pala partish halol haromligiga shubhasiga qaramasdan o'qilgan min rakat namozdan ko'ra parhezgarlik bilan taqvo bilan o'qilgan ikki rakat namoz afzal bo'ladi mana masjidlarga kelyapmiz namoz o'qigani qur'on o'qiyapmiz ro'za tutyapmiz sadaqa qilyapmiz taqvo bormi ko'chada yurish turishimizda yeyishimizda gapirishimizda ichishimizda unaqa shubhaga aralashib turib ming rakat namoz o'qigandan ko'ra shubhadan uzoq bo'lib pokiza bo'lib turib ikki rakat namoz o'qigan afzal bo'ladi mana shu narsa esimizdan chiqmasin Savr ibn Zayd aytadi. Qachon Muoz ibn Jabal tahajjudga tursa, der Parvardigoro, ko'zlar uyquga ketdi, yulduzlar ko'rindi. Albatta sen Al-Hayyul Qayyum bo'lgan zotsan. Parvardigor, jannatga bo'lgan talabim so'z. Dunyodan qochishim zaif. O'zing tomoningdan bir hidoyatni men uchun bergin. Albatta sen va'dangga xilof qilmaysan. O'zini nafsidan norozi bo'lyapti. o'zini nafsini malomat qilyapti zaifligini jannatga shavqini ozligini dunyodan qochishligi zaifligini gapiryapti musulmon haqiqiy mo'minni bitta belgisi bor ekan mo'minligini qanaqa u belgi o'zini nafsidan hech qachon rozi bo'lmas ekan Alloh bilan qilayotgan muomalasi zaifligi sustligidan doim o'zidan norozi bo'lib turar ekan endi munofiqni belgisi nima desa buni aksi o'zini holatidan doim rozi bo'lar ekan analardan ko'ra tuz yeymiz aroq ichmayapmiz zino qilmayapmiz yana aytilar ekan faqat iblis o'zini nafsidan rozi bo'lib turadi o'zini zo'r deb sanaydi tobiinlardan biri aytadi mana shu o'rinda qirqta sahoba bilan birga bo'ldim ularni har biri ollohdan bo'lgan qo'rquvidan o'zini hisob kitob qilib turganidan men munofiq emasmikinman degan xavotiri bor edi hammasini deydi Kimlar bular? Sahobalar. Sahobalar. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Imom Termiziyning sunanlarida keltirilganini o'qiymiz. Mana shu sahobalarning ichida payg'ambarimiz kimisiga qanday baho berganlar? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Ummatim ichida ummatimga eng rahimlisi bo'lgani Abu Bakr. Va ashadduhum fi amrillahi Umar. Allohning ishidagi eng shiddatlisi Umar. va astaquhum hayaan usman eng hayoli kishi men ummatimdagi usmon va alamuhum bil halali val harom muoz ibn jabal ummatim ichida halol haromni eng yaxshi biladigan bilimdoni muoz ibn jabal siz bilan biz mana shu kishining hayotini o'qiyapmiz va afroduhum zayd ibn sabit faroizni eng bilimdoni zayd ibn Sabit. va aqrohum ubay qorirog'i ubay ubay ibn kab va likulli ummatin aminun va aminu hadihil ummati abu ubaydatun Najarroh. har bir ummatni ishonchli kishisi bo'ladi bu ummatning eng ishonchli kishisi abu Bayda omir ibn jarroh roziyallohu anhu majmain qarang nima xulosa olamiz bu hadisdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning fazilatiga hech kim teng kelmaydi rasulullohning fazilati gapirilganda birovni fazilati haqida umuman gapirishlik mumkin emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni qadrlagan ularni qadrlarini bilgan shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mozimni jabal roziyallohu anhuni yamanga jo'natayotib yigirma sakkizga kirgan edi qaranglar yigirma sakkizga kirgan yigitlar o'ylab ko'ringlarda bor borib bozordan bitta qo'y olib da sizga adada qo'y men bilmayman bor man mashinani olib chiqib sotib kel desanda hammani ham quvvati yetmaydi 3-4 chaqaga a bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni madrasasida ta'lim olgan kishi 28 ga kirgan bola 28 ga kirgan bir 30 yetmagan bolani rasululloh sollallohu alayhi vasallam yamanga o'zini elchisi qilib yuboryaptilar sollallohu alayhi vasallam فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا rasululloh sollallohu alayhi vasallam muozni jabalni yamanga yubormoqchi bo'lganlarida dedilar bu hadis imom abu dovudning sunanlarida ey bir ish duch kelib qolsa qanday hukm chiqarasan ya'ni bir mushkula kelib qolsa masala chiqib qolsa qanday hukm qilasan qola aqli bi kitabillah Allohning kitobi bilan hukm chiqaraman fa in lam tajid fi kitabillah agar u masalani javobini Allohning kitobidan topa olmasang Qola fa bi sunnati rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Unda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati bilan unga hukm chiqaraman. Qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fa in lam tajid fi sunnati rasulillah va la fi kitabillah. Agar u masalani kitobdan ham, sunnatdan ham topa olmasang Qola ajtahidu ra'yi va la alu. Mozim Jabal aytdi, o'z ra'yimda ishtihod qilaman dedi. Ya'ni kitobi sunnatdan bilgan narsamdan kelib chiqib turib, ishtihod qilib o'zim javob aytaman dedi. Jiddiy ish bilan ketyapti, shu yerda javobini aytishlik kerak. A kattalar hal qilsin bu narsani, qo'yinglar. Qo'ying bizga kuchimiz yetmaydi bunga. demak qarang, 30 ga kirgan yigitlar, o'ylanglar 17 ga kirgan Usomat ibn Zayd katta bir lashkarga amir bo'lib ketyapti Shomga Rum bilan urushgani. 17 ga kirgan bola, bu 28 ga kiribdi hali. Ukalar, bizga ibrat bo'ladigan odamlar shular. O futbolistlar yo sportsmenlar aktyorlar emas. Tushuninglar, biz bu darslarda nima o'qiyapmiz? Biz kimlarga o'xshash harakat qilaylik? Bizi yoshimizda bu odamlar nima ishlarni qilishgan? Endi ular qayoqda, biz qayoqdamiz endi? O'zimizni kimligimizni ko'rib qo'yaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu sahobasini ko'hraga urib turib, Rasulullohning rasulini o'zi yaxshi ko'rgan va rozi bo'ladigan narsaga boshlagan Allohga hamd bo'lsin dedi. Ya'ni to'g'ri aytding degani bu. Bu aytgan so'zi bilan Muozib Jabal o'zidan keyingi keladigan ulamolarga ijtihod haqida bir ta'lim beryapti. Qarang, avval kitob, keyin sunnat, keyin ijmo, qiyos, ijmo bilan qiyos ijtihod bo'ladi birodarlar. Kitob, sunnat, ijtihod. Osim ibn Hamid Muozim ibn Jabal haqida shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muozim ibn Jabalni Yamanga kuzatgani o'zlari chiqdilar. birodarlar davlat rahbari o'zini bitta ishchisini jo'natayotib kuzatgani shaxsan o'zi chiqyapti bundan ham ajablanarli narsa shuki rasululloh piyodalar yigirma sakkizga kirgan sahobasi ulovni ustida bundan nimani bilamiz demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yaxshi ko'rgan va ularni qadrlaganlar sahobalarni payg'ambarimizni mana shu xulqi ularni qalblarini payg'ambarimizga asir qilgan edi birodarlar muhabbat ikki tomondan bo'ladi sahobalar rasulullohni yaxshi ko'rishgan rasululloh ham sahobalarni yaxshi ko'rganlar ikki tomonlama bo'lganda muhabbat komil muhabbat bo'ladi akalar u sizdan qo'rqqanidan oyligingizni tortib qo'yishidan yoki ishdan haydab yuborishidan qo'rqib turib yaxshi ko'rmaydi bilasizmi agar mana shu qo'lingizda ishlayotgan odam oylik uchun haydalmaslik uchun yaxshi ko'rayotgan bo'lsa shu ishdan ketsinda yoki bu ishdan siz ketingda ina ko'ra sizga bo'lgan haqiqiy munosabatini sahobalar rasulullohni qanday yaxshi ko'rishgan bo'lsa rasululloh ham ularni mana shunday yaxshi ko'rganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu sahobasini yamanga jo'natayotib nasihat qilib shunday dedilar ey moz ehtimol bu yildan keyin menga yo'liqmassan ya'ni oxirgi ko'rishishimiz rasulullohni o'zini jonidan ham ortiq yaxshi ko'rgan mozimni jabalga va rasululloh o'zi ham muozim jabalni yaxshi ko'rgan mana shu sahobasiga aytyaptilarki rasululloh ehtimol keyingi yil kelsang meni topmassan bu yerdan ehtimol keyingi yil kelsang meni masjidim oldidan va meni qabrim oldidan o'tarsan muozim jabal rasulullohni oxirgi marta ko'rayotganligini anglab yig'ladi chunki yaxshi ko'rgan payg'ambarini oxirgi marta ko'ryapti ey rasululloh qolaver yoningizda jo'natmay qo'yaveringiz oxirgi marta ko'rar yo'q rasulullohni yaxshi ko'radi ammo rasulullohni buyrug'ini bajarishlikni bundan muqaddam deb biladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi yaxshi ko'rgan sahobasini jo'natyapti yoniga olib qolishlikdan ko'ra nima uchun yamanliklarni ollohni diniga da'vat qilishlik uchun bu ish hamma narsadan muqaddam shuning uchun ukalar akalar din ishini birinchi o'ringa qo'ygan odam ikki dunyoda yutuqqa erishadi din uchun qilinadigan bir xizmat bor pulingiz bilanmi mehnatingiz bilanmi vaqtingiz bilanmi o'zingizni ishingizni dunyoviy manfaatingizni muqaddam qo'yib turib vaqtim yo'q deysiz men qilolmayman buni deysiz bu sahobani qarang rasulullohdan ajralishlikka ham rozi faqat dinni ishi oldiga yursa bo'ldi bizdan ham bir so'ralsada bir ollohni dini uchun biror bir ishingdan biror huzur halovatingdan kechganmisan deb so'rasa javob bera olarmikinmiz ha bor shunaqa ishim deb biz doim o'zimizni shaxsiy dunyoviy manfaatimiz pozitsiyasidan turib muomala qilamiz din bilan bizni ishimizga xalaqit qilmasa dinni ishi shunday qilamiz agar bizni shaxsiy manfaatimizni chekkaga surib qoladigan bo'lsa dinni ishini chekkaga surib qo'yaveramiz demak biz intilishimiz kerak bo'lgan eng oliy katta maqsad ollohni dinini oliy qilishlik odamlarga yetkazishlik, ilmni xaloqqa o'rgatishlik, Alloh va Rasulini odamlarga tanitishlik Mozim Jabal roziyallohu anhu qalbida Rasulullohga bo'lgan muhabbat qattiq edi. Shavq, misli ko'rilmagan vafo bor edi. Shunday bo'lsa ham Allohni dinini tarqatishlikni Rasulullohni oldida qolishidan ko'ra afzal deb bildi. Aqulu قولي hada وأستغفر الله li ولكم lakum. عليكم ورحمة الله وبركاته